Jo vivia a Cerdanyola. El que passa que me'n vaig anar d'Erasmus i siguent d'Erasmus que anava a renovar el meu pis a Cerdanyola, ai, a, um, els meus companys resulta que van fer un enrenou, es va desmuntar el pis i va ser allò de dir uh, i ara on vaig a viure, no tinc temps d'anar a buscar pisos i això i tenia un amic en aquella època que vivia a Vila, el Xavier Sureda, i va ser, ei, Xavi, ajuda'm, busca'm un pis a Vila, gràcies. I ell me va ajudar amb totes les gestions. Uh, en resum, que vaig deixar Itàlia i vaig arribar directament a Vila Universitària i va ser fantàstic. Vaig arribar amb un pis de 4, jo compartia pis amb una noia de ses illes que estudiava Medicina i la, a l'altra habitació hi havia una noia de Castelló i una noia de València, la Líria, la, Pau, la Paola i la, i la Montse. I ens van passar molt bé. Um, perquè el fet de ser quatre volia dir que encara que estiguessis emprenyada amb una part del pis, podies tenir quòrum amb l'altra part. Llavors, això molava <laughs> i ens van passar molt bé, de veritat. I les veïnes, que també era un pis de dos, també totes dues de Balears, allí vaig aprendre la gran riquesa del, dels dialectes catalans. Es necessita fer un màster per entendre els horaris de veterinària. Llavors, el fet de viure a la vila <clears throat> et permet molta flexibilitat. A més a més, eh, penseu que facultats de veterinària llevat de la de Barcelona, la més propera és a Saragossa. Per tant, és molt normal que eh, eh vingui a la facultat de... autònoma de l'Autònoma, gent de València, gent de Balears, gent de Girona, gent de tot arreu de Catalunya que només tenen l'Autònoma com, a, com a facultat per estudiar veterinària. Llavors, clar, si a sobre hi poses que al matí tens pràctiques, a la tarda teoria i al revés, que <laughs> vergonya, <laughs> eh, és, és un cacau. va, tens guàrdies, tens... Va molt bé venir aquí, en aquest sentit la veritat és que poder dir m'he adormit, però és igual, em poso la samarreta damunt del pijama i tiro cap a classes, eh, és, és, és, un, és molt bo. Guanyes, guanyes en qualitat de vida perquè tens temps per dormir. L'any que jo vaig entrar a viure a la vila, vaig veure que hi havia molts gats. Estudiant veterinària, venia de Mèxic, a més a més estava molt conscienciada amb el tema del, de la reproducció, de, del fet d'haver d'esterilitzar els animals de carrer i, i vaig preguntar, dic, a veure, aquí algú fa alguna cosa? I de fet, em sembla que va ser... Ai, ara no me'n recordo... Bueno, devíem parlar-ho amb la Lola, segurament. Però bueno, el cas és que em van dir no, no, això, doncs, si vols fer alguna cosa, hauries de fer-te delegada. I jo, ah, bueno. Com que el tema d'estalviar-me quatre calarons tampoc no m'anava malament com a idea, <laughs> com a plantejament teòric, l'any següent a haver entrat a viure a Vila <clears throat> vaig demanar per ser delegada. I llavors, un cop vam començar amb, amb l'Albert, amb la Lola, amb tots plegats, vam presentar com a projecte un grup que es dediqués a controlar els gats, de, els gats que vivien a Vila. Aquí hi ha molts gats que venen del bosc <clears throat> que neixen aquí. Hi ha gent que malauradament considera que la vila és un lloc fantàstic per abandonar-ne i llavors teníem un problema de sobrepoblació. Vam contactar amb les persones de la universitat que ja havien dut a terme campanyes d'esterilització, com ara al campus, com ara la Trini, i en l'Hospital Veterinari, la malaguanyada Berta Joanola, que ens va donar un suport incondicional des de bon començament. Llavors, la Trini, que és, que és personal de les biblioteques de ciències a l'època i ara estava a la Maroteca, ens va deixar la primera gàbia trampa que vam tenir i vam aprendre a capturar des de zero, vull dir, era en plan tan tan tan tan, <laughs> perquè no en teníem ni idea. Però bueno, la Mariona Salvador i jo, que érem, érem les dues delegades que estudiàvem veterinària, i la, i l'Anaís també, l'Anaís Bausà, que també, les tres estudiants de veterinària, eh, ens hi vam posar i capturàvem dos dies per setmana i em sembla que el primer any devíem capturar una setantena de... Bueno, el primer any no, però el segon any del programa vam capturar una setantena de gats esterilitzats, marcats i alliberats. I llavors vam intentar també fer una miqueta de consciència de no els alimentis amb espaguetis, els gats són carnívors, no mengen deixalles, i bé, m'acaben d'ensenyar aquella <laughs> menjadora i estic flipant, és guapíssim i m'encanta que hi hagi continuïtat perquè una miqueta al petit, quan vaig marxar de Vila, em quedava tranquil·la que la Elga Balaguer quedava de relleu, però quan va marxar l'Elga era en plan, bueno, i qui se'n cuidarà ara? <laughs> però me n'alegro de veure que les coses rutllen i que si rutllen és perquè es van, es van sembrar bé. El, el, el Descent 2 que vam estar, uh, un dia jo arribo i les meves companyes de pis em diuen Cèlia, Cèlia, que han atropellat un gat, han atropellat un gat, corre, vine! Bueno, vam guaitar pel balcó, que normalment hi havia el jardiner fent la becaina, no, aquell dia no, hi havia el gat atropellat, vam baixar a darrere la tintoreria, atureu el trànsit, calla el trànsit que hi ha darrere la tintoreria, però bueno, aquell dia passaven cotxes. Vam agafar el gat, el... dic, dic no, ja, o sigui, no hi ha res a fer. Cèlia, Cèlia, mira'l, cura'l, salva'l! És mort. Van pujar el gat cap al, al pis, el van posar allí a la tauleta de la sala, jo vaig treure l'estetoscopi, tot l'equip de veterinària, vaja. Nenes, és que no hi ha res a fer, és que està mort, és que no... Segura, Cèlia, jo aixecant-li la poteta i deixant-la caure, i dic, diagnóstico muerto, res a fer. I ara què fem amb el gat? Dic, home, jo faig necròpsies dilluns, a lo millor ens serveix com a material de... per la classe. Havia sigut un cop sec, no hi havia sang ni res, però bueno, la, la bèstia l'havien enganxada bé, ben enganxada. I també em feia gràcia veure exactament on l'havien donat per, per matar-lo tan en sec. Però clar, va saltar la Paula. No, he llegat aquí, no es queda! Perquè I la Líria, bueno, deixa-la córrer. No, no, no, i clar, la Montse, que era la que estudiava Medicina, i jo, què fem, què fem? el veí de baix. Que a baix hi havia un noi que vivia sol en un pis de dos, l'Albert, i baixem totes dues amb el gat. En plan, ei, uh, hola, que és que et volíem demanar un favor. Sí, digues, que és que si ens podries guardar un gat, si us plau, fins dilluns, que el pugui portar a classe. Diu, però és viu? Dic, no, l'han atropellat. Ah, si és mort, porta'l! <laughs> i vam agafar el gat amb tres bosses, li vam desar a la nevera <laughs> perquè les meves companyes de pis no el volien tenir a la nevera i el dilluns el vaig portar a la facultat per fer-li la necròpsia.